メグズドライブインはワイキキから西の方に向かっていったところにあります今回私たちは無料の高速道路に乗ってワイキキから約15分ぐらいで到着しましたちなみにメグズドライブインは朝の5時半から営業しておりますそしてパンケーキは朝の10時半に受付をクローズしてしまうのでメグズドライブインまで朝からモーニングに行ってその帰りに近くのコストコでお買い物をして カカアコという今注目されているとってもおしゃれな街でカフェをしたりウォールアートで写真を撮ったりして夕方からアラモアナセンターでショッピングして夜はレストランやフードコートでご飯を食べて帰ってくるなんていうコースも素敵だなと思いました着きました着いたけど駐車場待ちだ嘘駐車場待ちですはいパンケーキパンケーキパンケーキパンケーキ ケーキの歌作詞作曲ミカお腹すいた、 <laughs> ね、朝から何も食べていないんですよ私はお味噌汁とキヌアキヌア、うん、スーパーフードやうんご飯の代わりにキヌア食べてるキヌアってやっぱ体にいいのうん肉食べないからそれがいいえそうなんいやベジタリアンうんピッキー 嫌いが多いおおただの好き嫌いただの好き嫌いでしたあ乗った乗ったそう乗った乗った Thank you はいということで無事にネクストライブインに到着しましたシェイありがとう いろんなプレートが有名らしいです日本でいうお弁当屋さん的な感じなんですかねその中でもシェイはロコモコのプレートがおすすめと言ってくれました優しい味のラーメンみたいなとっても美味しいサイ麺というヌードルとパンケーキの中ではバナナパンケーキをおすすめしてくれましたローカルのお店 yeah, the regular. That's for that, not me. you? こでこの携帯のアングルに切り替えたかったんですがなんと私ボタンを押し忘れていて映像が撮れていませんでしたパンケーキいただきますうわうわ超美味しい超美味しいバナナめっちゃうまいな中入ってうわほん美味しいもう柔らかいもん いい感じでしょうんパンケーキ、ん、本当にふわふわしていて味もめちゃくちゃ美味しかったです日本のハワイアンレストランとかでよく食べるパンケーキよりもふわふわ加減が全然違うし日本のホットケーキともまた食感が違うとっても不思議な感じですっごい美味しかったです リリコイリリコイジュースリリコイジュースリリコイはパッションフルーツそうなんかなんだっけあのつぶつぶ中に入ってるそうそうそうそうそうあれ種の種食べていい種へえ美味しいこれなんほんまに最初のなんていうメロンっぽい味しやん <laughs> メロンじゃないけどおすすめしかもめっちゃ大きいこれスモールサイズですスモール ジスモールやってスモールサイズ日本のスモールってこんなんよいや違う違う違う違うこれもらえる水やからこれこれ無料でもらえる水猫舌なんやったえ猫舌なのかわいいだいぶ猫舌ラーメンラーメンラーメンラーメン麺太くて美味しいラーメンと違う だか日本の家庭のラーメンこんな感じあ本当うん美味しい本当に日本みたいな優しい味がしました結構小さく見えるんですが中にぎっしり麺が入っているので結構これだけでもお腹いっぱいになれますスマイルかわいいスマイルのやつでオープンでロコモコ丼めっちゃ美味しそう やばこれ半熟かな嘘ちょっとえいおおえ黄色めっちゃ色黄色いえー、真っ黄色やねんけどえー、こつら、うん、卵と肉とご飯と全部一緒にいくこのマックサラダを一緒に食べるのがコツ like in one bite 一口で OK ちょっとずつだよ <laughs> なんか大量にそうだけど よっしゃこれいくらやっけシンプルですごく美味しいロコモコでした目玉焼きが2つも入っているのが嬉しかったですソースもたっぷり入っていて味がめっちゃ美味しかったですいろいろおしゃべりしながらいっぱい食べました今日行ったさ山は逆方向逆方向 逆方向なのに連れてきてくれましたありがとう美香がここ食べたいって言うから朝5時半からやってるので早っめっちゃこの辺の何働いてる人たちもそうそうそうそう食べきれないお腹いっぱい <laughs> 食べたね <laughs> もこれもボリューミーやからな、うん、ちっちゃく切ったら一緒やろ <laughs> なんでちっちゃく切ったら少なくなると思うちっちゃく切ったら少なくなるよなるもなんかちっ少なった気してきたあと少なくなったいっぱい切ったら少なくなりますいけるいける いけるいけるいけるいけるいける最後せーのごちそうさまでしたごちそうさまでした焼けたなんか赤いこれが擦れて痛いぐらで筋肉痛でなんかここと赤 かやしここと足とな肩と痛いのぞったからや登ったって言ったってもさちょっと散歩してきたって感じだよ <laughs> 今からワイキキに戻ってネオプラザというネイルのものが売ってるところに行きますじゃあバイバイメグズドライブインそうバイバイメグズドライブイン では今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました今回コラボしてくれたシェイのチャンネルは概要欄に記載しておきます。シェイのチャンネルにも私出演させてもらってるので、ぜひぜひ見に行ってください。そして、先ほどもシェイと話していたみたいに、 ハワイのワイキキの真ん中にあるネオプラザというネイル用品や美容用品がたくさん置いてあるお店を取材させてもらいましたこちらの動画はネイリストミカのチャンネルの方で配信させていただきますので皆さんぜひぜひそっちもよろしくお願いしますシェイトはまだまだ遊びます次も観光客があまり知らなくってロコがすごくおすすめするとっても美味しいアサイーボールを食べに行ってきました これからどんどんアップしていきますので皆さんぜひチャンネル登録とその横にあるベルマークを押して動画配信のお知らせを受け取ってくださいねではまた次回の動画でバイバーイ